හරිත ආර්ථිකයට ඇතුළුවන කලාපයේ පළමු රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව හරිත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරි මාස දෙක තුළ හඳුන්වා දෙන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. තයාපනයනෙන් ශ්‍රී ලංකාව පළමු ස්ථානයට පැමිණි අයුරින් හරිත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියෙන්ද ශ්‍රී ලංකාව පළමු තැනට ගෙන ඒම සිය අපේක්ෂාව බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා. ශ්‍රී ලංකා හරිත බලශක්ති සමුළුව සඳහා සහභාගී වීමට මෙරටට පැමිණි ආයෝජකයින් සමග ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති හමුව අමතමින් ජනාධිපතිවරයා මෙය ප්‍රකාශ කර තිබෙන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිවේදනය